Hebben er een beetje zin in? Ja, ja, ja, ja. Klaar voor. Nu gaan we omhoog zo. We zijn nu bezig met voorbereiden. En wordt alles eh, op je rug gezet. We gaan met een volle backpack. zijn is dus een eh, omhoog. 19 man zijn we. Met een tourorganisatie en eh, we klimmen dus de vulkaan Akatenengo. En om vervolgens daar te kamperen. En de volgende ochtend ga je in het donker klimmen nog het laatste uur omhoog. En dan heb je uitzicht op de vulkaan Fuego. zwaar dit hoor. Super snel omhoog en sommige stukken zijn echt super eh, eh, slippery. Ja, het gaat echt nog wel lekker. Oh. <laughs> ja, daarboven lopen is wel zwaar, maar even tussendoor steeds pauze en Hier. there. het gehaald. Niet zo heftig. We zijn hier op de kampeerplek. En daar is de Futa. Fuego. Eén tip, neem je eigen tentje mee als je die hebt en dan heb je een privéplekje. Toch wel lekker. Oh schat. Nou. Even camping life is dit, om the top of the world. Ja man. What a view, what a view. Yeah. We hebben net anderhalf uur eh, naar boven gelopen vanaf het basecamp. Vijf uur ochtends eh, uit de veren om eh, te gaan lopen. De zonsopgang te gaan bekijken. Het is hier ijskoud. Ik ben nu nog wel nog warm van het lopen. Het was echt, echt zwaar. Veel zwaarder dan gisteren. Maar ik denk dat het wel de moeite waard is. Zeker zo meteen en eigenlijk nu al. Het is saai hè, als je zo normaal naar beneden loopt. Oh, dank je. We hebben het gehaald. Joepie, eindelijk twee dagen gehiked. Overnachting op de vulkaan. En eh, het was zwaar. Maar een ontzettend geweldige ervaring. En we zouden het zo weer... <laughs> Nou, zou niet zo weer doen voorlopig. Voorlopig even niet, maar het was een geweldige ervaring. En absoluut de moeite waard. En thanks to Ox Expeditions. En de guides die ons eh, omhoog geholpen hebben. En uh, s'avonds lekker een eh, maaltijdje voor ons hebben bereid. Heerlijk. We gaan nu een douche pakken. En maar een beetje uitrusten. Ja. Beentjes omhoog. Nagenieten. <laughs> Sophie, we komen net een berg af en je hebt twee dagen in wifi. En wat is het nieuws? <laughs> oh, sorry, grappig. Caro is zwanger, maar dat mogen we niet vertellen, zeg maar. Oh. Maar tegen die tijd is jij gefilmd, gaat het wel. Gelukkig. Ja. Leuk, superleuk.